شیطان کہتا ہے تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں خلف ہیں دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے جنت کو مانیں گے شوق نہیں ہوگا جہنم کو مانیں گے خوف نہیں ہوگا اللہ کو جانیں گے اس کے لیے عشق و محبت کے راستے طے کرنے کا ذوق نہیں ہوگا سلیقہ نہیں ہوگا رسالت کو مانیں گے اتباع کا شوق نہیں ہوگا